大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天我们来补充一下近一周我们的世界疫情走向，因为上周的直播内容里面啊塞得太满，所以只好延后疫情相关的情报。今天我们就来补充一下。开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，这样老师下次更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。 好，现在世界的疫情啊，我们看到了，在亚洲地区啊，产生了部分国家的反复；欧美地区面临到了一个新的疫情高峰。但是整体来说啊，以单日新增确诊病例数来说，整体是下降的。为什么呢？因为这是美国人所贡献的功劳。他从一日四十万降到十万以下，就可以完胜欧美地区或是半个地球单日新增病例的总数了。 所以啊，美国疫情部分的好转，那其实基本上它会慢慢的渐入佳境。接下来我们看看呢，世界疫情本周的单日新增病例数的金榜排行榜，第一名啊就是我们的卫冕者足球王国巴西。巴西的单日新增病例数啊，本周高峰来到了近近九万人。根据世界卫生组织的回报，是八万九千多人。 以这个数字来看啊，是比较难控制的数字，因为巴西的贫民窟人口的数量啊，基本上是难以估计的，所以这部分的数量水分应该不会比印度少了太多。 但是目前巴西已经开始跟中国以及俄罗斯采购疫苗，接下来就看巴西政府要对中国跟俄罗斯释出多少外交上的善意，来换取中国跟俄罗斯的疫苗援助。但是如果想在短期之内啊缓解巴西国内的疫情啊，那是比较难一点的。巴西部分呢，至少等到七月以后才可以进入和缓期。 这主要原因不是病毒太强啊，还是他们自己本身的领导人对国内的疫情控制啊，并不这么理想。第三名啊，就是携带着王者归来的气势，病例数在民粹的精神下贸然解封之后，病例数突然飙升的世界民主灯塔，也就是美国。美国目前单日新增确诊病例数啊，达到了最高将近八万人。 有回报的数字啊是七万八千九百多人，当然这是本周的高峰值，不是他每一天都会这么多。平均七天的数字来看啊，根据世界卫生组织的回报，大概是六万三千人。美国这个病例的高涨啊，当然就是因为共和党籍的各州州长实行了民粹来跟拜登政府的抗衡而进行的贸然解封作业所造成的相关问题产生。 但是基本上，拜登政府目前要实行的就是加倍的施打疫苗的总数量，希望能够在四月底之前呢达成两亿人的施打哦，完成这些疫苗的一些部件，更希望扩及全美百分之九十七的成年人都有资格前往施打。在这种快速的进度之下，基本上美国在六月前完成大部分脱离疫情的泥沼，这概率还是颇大的。 而美国一旦完成了七至八成以上的百姓去施打这个疫苗，基本上就可以有机会达成群体免疫。所以基本上啊，我们可以预见的，疫苗在下半年有可能会出现产能过剩的问题。基本上，欧美的疫情就可以获得比较好的控制。这次的问题主要原因还是在于啊，美国用优势的财力以及外交的手段，囊括了世界上。 部分的疫苗，所以欧洲才会产生疫苗不足的问题状况。不过，在这种瘟疫之下，任何国家领导人呢，都应该优先保护自己的本国人才是最优先的义务。所以啊，无论是特朗普或是拜登啊，在疫苗施打的部分呢，他们都是做得非常好的。而第三名就是亚洲地区单日新增病例数最高的文明古国印度了。印度的单日新增确诊病例啊，已经暴增至六万八千多人。 这个数字啊，老师认为还是有水分的，而且短期之内应该还是会形成向上增长的曲线。印度内部的疲弱经济啊，以及农民工的抗争，都是加剧这个瘟疫的蔓延速度。第四名是法国，法国的案例比较特殊，为什么呢？因为法国本周的巅峰单日新增病例数是达到了六万四千人，但是也仅仅只维持了一天，七天平均的。 单日染疫人数啊，它约在三万七千人上下徘徊，但是这个数字啊，也足够让野心勃勃的法国现任总统马克宏足够提心吊胆了。马克宏啊，之前被认为是欧盟的明日之星，他不但年轻、有远见、有魄力，而且有朝气。但是现在状况之下，如果没有获得很好的疫情控制，他要继续连任的机会啊，就会日渐减少了。其实，这真的是马克宏自己的问题吗？ 其实大部分都知道啊，好，这其实是民族性的问题。基本上你要法国人这种浪漫的情怀啊，不允许他们维维持好一定的社交距离，或是口罩你要不理脸，基本上是比较难的。所以啊，马克龙他也尽力了，但是民族性的自由作死态度啊，也是属于一种天要下雨娘要嫁人无法可管的模式了。 第五名是波兰，波兰单日新增病例数啊来到了两万九千人，本日最高峰是三万五千人。以这个数字来看啊，波兰理论上会遇到盘整期，但是应该还是会维持在三万上下的数字，持续增加的几率应该是不高的。第六名是土耳其，单日新增确诊病例在两万人上下徘徊。 土耳其啊，基本上控制疫情的几率是比较高的，因为他们本身的意识形态啊，不会比现在的欧盟成员国来得深，是比较有弹性的变化，所以对于俄罗斯或是中国的疫苗啊，接受的程度是比较高的。目前现在土耳其正在大力施打的中国疫苗，土耳其的卫生部长啊，他争取希望在五月底前施打完成一亿五千万剂的疫苗。 但是土耳其的总人口也只有八千八百万左右的人口，那意思是什么呢？意思他就希望在六月之前能够让全土耳其的百姓都能够接种两剂的疫苗，所以说它的前景啊应该是比较稳定的。第七名是意大利，意大利的单日新增病例啊大约在两万上下徘徊，意大利的部分啊，老师认为它也在盘整期，但是未来盘整向上冲刺的机会是比较高的。 为什么呢？因为夏季的到来啊，无法阻挡意大利人的奔放以及自由，包含了政治上的不稳定度，所以基本上啊是比较危险的地方。第八名是菲律宾，单日新增确诊病例啊，喷到了什么九千四百多人这个数量，这个部分啊是比较意外的。不过以曲线来看啊，菲律宾的高峰啊应该会落在一万两千到一万五千的作为顶点，理论上都不会超过这个峰值，而且下降几率是还是蛮多的。 而虽然人口比例来说啊，这个单日新增确诊病例数啊，它是好过欧美国家的问题，但是基本上这个数字啊，也是不容小觑的。第九名是匈牙利，单日新增病例也在九千人上下徘徊。以匈牙利来看啊，未来还有持续增长的空间。住在匈牙利的朋友要特别注意这一点。第十名是我们的战斗民族俄罗斯，俄罗斯重返世界前十强的舞台。 俄罗斯啊，单日新增确诊病例数的数字啊，来到了八千九百多人。虽然俄罗斯重返前十强，但是基本上它的单日新增确诊病例数是下降的。这也代表了除了欧美以外，大部分的地区单日新增病例数是下降的，所以才会让俄罗斯又回到了前十强。而俄罗斯的疫苗啊，叫做卫星五号。 有效性也经过医学杂志《柳叶刀》的肯定，属于高效疫苗。而欧盟地区啊，也开始愿意尝试俄罗斯的疫苗，这点呢，真的是外交上面的一个长足进步。当然，但是啊，这个对美国来说啊是非常不利的地方。为什么呢？因为欧盟啊是在脱离美国的同步的脚步，能源上它会采取俄罗斯的北溪二号的天然气输送管线，达成能源多元供应。 不是只靠美国一船一船再来天然气，疫苗上如果又让俄罗斯跟欧盟去交好，那么美国未来要控制欧盟的力度又更弱了。所以说，现在美国的国务卿布林肯不断的游说德国要继续制裁俄罗斯的天然气管线，为什么？不为什么啊？说什么自由人权都是其次的，最主要就是维护美国单方面的利益。 那么，以上就是我们在上周啊所看到的新冠病毒单日新增确诊的世界前十强。这些资讯啊，老师都是取自于世界卫生组织。至于世界卫生组织的数字正不正确，老师就不知道了。另外啊，其他地方啊，例如伊朗单日新增确诊病例数为八千七百人，荷兰七千四百人，加拿大哦已经略微增高到四千五百人，而印尼呢单日新增四千，算是已经降低颇多了。 英国三千八百人，日本啊有微幅稍微增加到了单日新增近一千八百例，这可能是因为要准备即将来到的奥运啊所增加的染疫风险。而马来西亚已经降到了一千三百人，真是可喜可贺。而爆发南非变种病毒的南非已经仅剩单日新增病例为九百六十五人，南韩部分还有三百八十多例。 这个数字就是比较危险的，有没有可能像印度一样维持平繁太久，而突然爆发起来？这是要值得注意的。澳洲现在有十八例啊，增加了还蛮多的，因为之前它只有十例以下。新加坡十二例，这些都是每日单日新增确诊病例数，而不是一周的总数。所以说疫情它还是在延续，但是虽然力道没有这么强，只是我们一定要做好防疫措施，这各位一定要注意的。 那么这些病例数啊，我们来看啊，其实我们还可以正面的评价。基本上后疫情时代，距离疫情的结束、新冠疫情的结束已经不远了。各国的政治以及经济角力啊，也在暗中布局，要在完全解封的那一刻全力的奔跑出来，把经济吹鼓起来。所以未来的政治意识啊，不一定会强过经济意识。而亚洲的部分啊，大致上除了印度之外，都可以说是受到比较相对稳定的控制。 菲律宾跟印尼的问题啊，最终还是可以透过中俄两国的疫苗外交的挹注下，走到一个新的局面。节目最后啊，老师必须要说一下，世界的齿轮啊是从来不停下脚步的运转，人的青春跟岁月也是一样，每一天能让自己多感觉多进步一点，多看一点书，多增加一点奇怪的知识，也是一种进步。当人脑装的东西越少。 你的情绪波动以及疑惑就会越大，所以学习啊，就是人生圆满的重大要件。感谢大家今天的收看，我是陈老师，我们下次见。